El 97 la idea diguem, estava com molt desperdigada. Era fer un centre de formació per un costat, fer una recopilació d'objectes, inspirar, i eren tot com projectes més separats. Al llarg del temps s'ha anat cohesionant tot de forma que el MIBEL, que és més que un museu, que és la paraula que ho recull, però no és ben bé aquesta, és una plataforma, un escenari, on es recullen tant inspiració, motivació, formació, eh, coneixement, i tot això és el que conforma el MIBA. És a dir, que de, de l'any 97, que era un tema bastant més suelto, ha quedat tot tancat amb un projecte molt sòlid, coherent i que està, diguem, aglutinat sota un mateix paraigües. Jo crec que per ser creatiu no cal ser arriscat. Ara, per portar a terme la creativitat, sí. O sigui, una cosa és tenir una idea, la deixes en un calaix, això no cal ser arriscat. Però quan la vols portar a terme, sí. Jo no crec que en aquest país estigui maltractada la creativitat, tot el contrari, està molt, molt, molt ben, molt ben vista. Eh, persones com Ferran Adrià, en fi, tot aquest, tota aquesta mena de creativitat aplicada a nichos molt concrets, com pot ser la cuina o pot ser la música, etc., ens han donat a nosaltres, i sobretot a Catalunya, una pàtina molt, molt, molt creativa. És a dir, que estem molt ben vistos, però el que ens falta és el concepte de portar aquesta creativitat al negoci, és a dir, el que és el gap entre la idea fins al negoci, això és el que ens falta encara per treballar bastant. és absolutament imprescindible que hi hagin espais com, com CityLab o espais com el MIBA, on els emprenedors trobin aquest clic, aquesta petita empenta que, que et faci anar de la idea al fet, que et faci anar de tenir un, un projecte a intentar-lo portar a terme. Que surti o no, això ja mai es sap, això pot ser qualsevol cosa, però és importantíssim que hi hagin espais on, diguem, es reconeix Eh, a un creatiu, a un emprenedor, se li diu jo estic amb tu, sé molt bé el que estàs pensant, sé el que estàs patint i intentarem donar-te l'empanteta perquè ho intentis. Però que, una, que hi hagi una empatia entre l'espai i l'emprenedor. Per això és molt important que espais com Sidirà Balmiva existeixin. Està clar que els, que els creatius eh, sempre volem un món millor les persones que tenim idees constants són per millorar el món i és obvi que, que el canvi social està íntimament lligat a l'evolució o hauria d'estar íntimament lligat a l'evolució. Jo crec que quan algú es dedica a la creativitat o a la innovació, no ho fa per diners, sinó ho fa perquè li surt del cor intentar fer canvis. És per això que, que hi ha tot un aspecte social molt important dins del que és la, la creativitat i la innovació. el, el model eh, unidireccional que havia marcat els temps de la televisió, és a dir, jo emeto, tu reps i s'ha acabat, eh, tot això és cosa del passat. Eh, internet ha donat la, el pistoletazo de sortida de lo que és una interacció entre l'emissor i el receptor. Com diuen, és una gran conversa entre marques i, i usuaris o entre clients i, i, i el que sigui. Per tant, el MIBA respon a aquest, a aquest model, és a dir, no volem ser només emissors i reps, sinó que volem una interacció entre els visitants i el propi espai. Per això deixem que els, els visitants puguin tenir idees i ens puguin deixar aquí. Nosaltres exposem idees de visitants, eh, recollim totes les inquietuds que ens demanen per què no feu això? I ho fem, fem cursos, formació, és a dir, és un espai que constantment dialoga eh, també a nivell arquitectònic amb el visitant. No té cap sentit avui en dia fer un espai on només mostres i l'altre és un mero receptor, això no té cap sentit avui en dia. Ostres, és, molt, és com preguntar-li a, a un compositor, digue'm la teva cançó, i hosti, no ho sé, depèn del dia, jo sempre dic el mateix, depèn del dia que tinc, m'agrada el, el, el rock, dur, m'agrada l'electrònica sueca, m'agrada la música clàssica, el jazz, depèn del dia et diré una cosa o una altra. A nivell d'invenció et diré el mateix, hi ha dies que penso que un invent que, que em fa plorar és el clip de lo simple i lo ben fet que està i que no ha evolucionat en tantíssims anys. I altres vegades penso en l'iPhone, o si tinc que dir-te un invent que crec que ha canviat i revolucionat el món, és internet. Sens dubte, avui et diria, a dia d'avui, <laughs> tal com estem avui, internet ens ha canviat la vida a tothom.